Quem vem aí. Tô sozinho na B. Flash bomb. Tem um varanda divertida. Tem mais um varanda, dois varandas. Flash! Ah, que isso, Rai, meu Deus. Dois varandas. parceiro. <laughs> Vamos lá, parceiro. A nova, nova fase. Chega de perder, nego. Você é louco. Fundo A tranquilo, cuidado do varão aí. O cara tá marcando. Tô vendo. Tava marcando. Duas horas depois... Pô, quando eu tô bem... Eu tô melhorzinho, não dá certo contigo. Pegou a varanda? Base nossa aí, base nossa. Varanda ainda. Dois varandas, dois varanda. Boa, mais um. Varanda, né? Smoking bomb. Olha fundo lá pra mim, cara. Tá, ah, Meu Deus. <laughs> Olha ali. Não, eu sempre morro fundo, pô. E eu também. Varanda, varanda. Varanda, varanda. Outro louco. Cara, o boss tá parando de atirar, cara. Só tu tem vida, cara. O outro tá miado. pacote tá onde? Janela, janela, pulou janela. <laughs> Ai. Tá derrota hoje, velho. Ah, não dá, mano. Quando nós tá melhor. Aí, ó. Ainda tá melhorzinho, não tem time. Quando não tem time, eu tô péssimo. Tá difícil, hein? Ah, tá Puxou B assim, aqui já, entrou B. Ah, é, não. Ah, menos um. Cara que tem, não sabe marcar bombe. Ah, entrou B já é eu sozinho, cara. Tava fundo, mano. no ar, o cara com lá no ar. Canagem. Varanda. Avisa que tá varanda. Atrás do trem, varanda. bicho, cara. Mata um boneco. É, essa eu tô mitando não tem time. 7 barra 3. Calchar de novo. Um doar livre, mano. Vai ter. Ai, ai. Smoke it. Flash bomb. A site. Move out now. Os caras tá ficando na escada, velho. Passou, conectou corredor B. Tá do trem. Deixa Na escada, cuidado. Embaixo da varanda, embaixo da varanda. Vai, de boa. Vou olhar a costa aqui. Mangá. Já tem costa. cara tá lá. Planta. Tá com a C4, você tá com a C4. Varanda. Calma, deixa esse cara. Outro varanda. Peguei. Pronto. Quase que eu tô dando um corpo. Não vi, mano. Varanda. Último varanda. é louco. Bomba de fumaça. Smoking grenade. Peguei no meio. Bora, bora que essa é da vitória. Aí, é costa, costa, corredor, meio, meio. Ele virou na hora. Boa, infame. Tem varanda. Você é louco, ganhamos, pai. Lampadinha, rapaz. <laughs>